Всім привіт, наші шановні друзі. сьогодні ми проходитимо хої 4 за Україну в, у громадянської війни. І вибачте, кстати, за те, що мене довго не було. І наша мета з... присоєдинити території, які були у УНР ну народ. На цьому у мене все. Наступної частини захопимо Польщу. Усім удачі!